हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था थोड़ी देर पहले और बोला कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि कितने बच्चे फेल हैं कितने बच्चे पास हैं कितने बच्चे ने 50 से ज़्यादा मार्क्स गेन किए कितनों ने कम मार्क्स गेन किए इस तरह का कुछ हमें करना हो तो कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो चलिए आइए इसी की बात करेंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैं कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर को ऑटो नंबर रखा है हमने नेम ऑफ स्टूडेंट को टेक्स्ट डेटा टाइप और बाकी सब नंबर डेटा टाइप रखा है हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को और यहाँ पर टोटल मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले यहाँ पर व्यू पे इसे डेटा शीट व्यू पे लेके आते हैं और यहाँ पर हमें क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाना है क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहाँ से हम क्वेरी डिजाइन में जाकर के क्लिक करेंगे और ये सारे फील्ड को लेके आएंगे ठीक है तो ये सारे फील्ड्स को हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से लेके आ जाते हैं तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया है इस तरह से कैसे कैलकुलेट करना है चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कर्सर को रखेंगे कोलन लगाएंगे और जिन जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करना है लाइक इंग्लिश कर दिया पहले ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया प्लस किया अब क्या है अब कंप्यूटर है तो यहाँ पर कंप्यूटर कर लेता हूँ C O M P U T E R computer हो गया क्लोज किया प्लस किया और अब बायोलॉजी कर देते हैं तो ये बायोलॉजी हो गया बंद करेंगे ब्रैकेट को प्लस करेंगे और फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर आप कर देते हैं chemistry C H E M I S T R Y chemistry और प्लस करेंगे और फिर यहां पर आएगा आपका फिजिक्स तो यहां पे कर दिया मैंने फिजिक्स ओके तो ये फिजिक्स कर दिया तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए एक बार इसको जूम व्यू पे लेके देख लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स हुए या नहीं एक दो तीन चार पांच तो पांचों सब्जेक्ट हो चुके हैं अब हमें यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आ, मैं क्या करता हूँ कोलन लगाता हूँ और टोटल मार्क्स के आधार पर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था आपको तो ये देखिए ये टोटल मार्क्स हो गया अपॉन फाइव सब्जेक्ट है तो फाइव से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे ये टोटल यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है आप देख सकते हैं अब हमें करना क्या है देखिए अब हमें एक फॉर्म बनाना है तो यहाँ क्रिएट पे चलेंगे और यहां से हम फॉर्म बना सकते हैं तो यहां पर आ, हमें कहां चलना है यहां पे मोर फॉर्म पे फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे और इस क्वेरी को सेव करेंगे तो यहां पर मैं स्टूडेंट क्यू के नाम से इसे सेव कर देता हूं स्टूडेंट क्यू स्टूडेंट क्वेरी तो ये मैंने सेव कर दिया अब इन सारे फील्ड्स को हमें लेके आना है इधर और यहां पर इस तरीके से आकर के और फिर आ, कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके और इस तरीके से करेंगे तो यहां पर अभी आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड दिखाई पड़ेगा तो यहां पर एक एक फील्ड हमें ले लेनी है यहां पर ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये दूसरी फील्ड हो गई फिर यहां से ये तीसरी फील्ड हो गई पहला सब्जेक्ट ठीक है फिर ये दूसरा सब्जेक्ट फिर ये तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री और फिर ये चौथा सब्जेक्ट फिजिक्स हो जाएगा और फिर यहां पे टोटल मार्क्स और यहां पर एवरेज ये सारी चीजें हम लेके आ चुके हैं अब यहां पर रोल नंबर को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं यहां किनारे रोल नंबर कर लेते हैं और यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहां पर लाइन वाइज हमारे आएंगे तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यहां से इसको बड़ा कर लीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये एडजस्ट भी हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से और फिर यहां पर केमिस्ट्री रखता हूं और फिर यहां पे फिजिक्स रखता हूं यहां पे टोटल मार्क्स है और यहाँ पर एवरेज है तो ये अगर आप इसको और ऊपर लेके आना चाहते हैं तो रख सकते हैं फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है इसका कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ से इसको रेड कलर प्रोवाइड कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूं इसको ये वाला कलर प्रोवाइड कर देता हूं और अब बैकग्राउंड का कलर कैसा रखना है वो देख लीजिए तो यहां पर बैकग्राउंड का कलर मैं रखूंगा ये तो कुछ इस तरीके से ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है अब पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट करके और एक बार बोल्ड कर देता हूं इस तरीके से तो ये पूरा डेटा बोल्ड में आ जाएगा ओके अब हमें क्या करना है अब हमें सिंपली यहाँ व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे भी क्लिक करने के पहले हमको ये भी पता करना है देखिए व्यू पे क्लिक करता हूं कैसा ये दिखेगा कुछ इस तरीके तरीके से ये दिखेगा अब यहाँ पर वापस से डिजाइन व्यू पे आता हूं और यहाँ पर हमें ये पता करना है कि कौन से आ, कौन सा स्टूडेंट फिफ्टी परसेंट से कम ठीक है तो अभी हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ, ये दूसरा रोल नंबर फाइव है और यहाँ पे देखिए ये roll number four three two one यानी कुल मिला के पांच स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास मौजूद है और पांचों का सारा डिटेल अलग अलग आपको दिख रहा है मैं क्या करता हूं यहां इसे डिजाइन व्यू पे लेता हूं और देखते हैं कि किसके मार्क्स जो हैं 50% से लेस हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50% से लेस हैं यही सवाल आ, उनका था तो अभी इसको हटा देता हूं ये टेक्स्ट वन ठीक है तो यहां पर लिख देता हूं लेस देन फिफ्टी परसेंट ठीक है सीधा सीधा ये लिखता हूं less than fifty percent okay तो ये लेस देन फिफ्टी परसेंट लिख दिया हमने ओके और अब यहां पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको लेस देन 50 परसेंट दिखाई पड़ेगा इसका भी नाम चेंज कर देता हूं लेस देन 50 परसेंट ही रख देता हूं तो यहां पे लिखता हूं मैं लेस देन 50 परसेंट ठीक है तो ये लेस देन 50 परसेंट रख दिया हमने और अब यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ओके तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं तो ये मैंने कर दिया अब यहां कंट्रोल सोर्स पे जाके थ्री डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए यहां पर आपको फॉर्मूला मिल जाता है तो इज इक्वल टू लगाया काउंट ठीक है काउंट क्या करेगा काउंट करेगा और आई इफ यहां पर आई इफ लगाया जाता है एक्सेल में केवल इफ होता है ठीक है अब हमें एवरेज के आधार पर कैलकुलेट करना है तो यहां लिखा मैंने एवरेज ठीक है ये एवरेज लिख दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज किया एवरेज इज लेस देन 50 ये लेस देन का साइन है और लेस देन 50 मैंने कर दिया इज इक्वल टू यहां कॉमा देकर के जीरो दे देंगे बस आपका काम हो गया है दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए और बस ओके okay प्रेस कर दीजिएगा तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा तो ये लेस देन 50 बताएगा तो कितने लोग ऐसे हैं जो लेस देन 50 है तो एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो लेस देन 50 है तो यहां पे एवरेज देख सकते हैं इनका एवरेज जो है 53% है ठीक है और अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो इनका एवरेज जो है ये 71% है और इनका एवरेज जो है 79 से अबव है यहां पर 51% इनका है और यहां पे देख सकते हैं ये है रामू जिनका एवरेज जो है 38% है ठीक है ये पांचवे स्टूडेंट है यानी कि लास्ट स्टूडेंट इसके बाद कोई अदर स्टूडेंट हमारे पास नहीं बच जाता है तो ये कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब बात करें दूसरे की ठीक है अब इसी में दूसरी क्राइटेरिया आप कैसे दे सकते हैं जैसे मान लीजिए कि ये तो हमने दे दिया लेस देन 50 ठीक है लेकिन अब यहां पर हमें करना हो ग्रेटर देन 50 या फिर कुछ और करना हो तो कैसे करेंगे तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां पे लेके आता हूं ठीक है फॉर्मूले को एडिट करते हैं यहां पे लेस देन 50 दिया मैंने इसको हटा देता हूं पहले यहां पे मैं दे देता हूं परसेंट ठीक है तो ये ग्रेटर देन 60% दे दिया हमने और यहां पे क्लिक किया तो आपको यहां पे ग्रेटर देन 60% ये ग्रेटर देन 60% वाला है यहां पर क्लिक कीजिए इसको भी बना लीजिए ग्रेटर देन 60% लेस देन हटा देता हूं यहां पे लिख देता हूं मैं greater G R E A T E R greater than 60% ठीक है तो ये 60% कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से ओके तो ये हो गया अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं यहां से कुछ इस तरीके से ओके और यहां पर देख सकते हैं जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आप कर दीजिए क्या करना क्या है देखिए इसको मैं एक बार यहां से जूम पे ले लेता हूं अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देख पाने में सुविधा हो आसानी हो आप अच्छे से देख पाए इसीलिए इसको बड़ा भी कर देता हूं तो यहां से इसकी साइज में बढ़ा लेता हूं ओके करता हूं अब देखिए ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहां पे मैंने किया है एवरेज इज लेस देन 50 ठीक है इस बार करता हूं average is greater than greater than क्या करता हूं एवरेज इज ग्रेटर देन 60 कर देता हूं ये 50 को कर देता हूं 60 ठीक है और अब ओके प्रेस करता हूं तो 60 से ग्रेटर वाले कितने स्टूडेंट हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा दो स्टूडेंट हैं जो 60 से ग्रेटर हैं और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 50 से लेस है तो लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 दोनों ही आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते कर सकते हैं आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी और आसानी के साथ आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं thank you for watching this video